Kaixo, bide honetan ikasiko ditugu bi angelu berriak, trazatzeko eskoairarekin eta kartagoiarekin. Hauek dira, irurogeita amabost gradukoa eta amabost gradukoa. Hasiko naiz, irurogeita amabost eh, gradukoarekin. Hau egiteko, pentsatu behar dugula, eh, pentsatu behar dugu, hasieratik jakin behar dugula, nola egin berrogeita bost gradukoa eta hogeita mar gradukoa. Beraz, egingo gogo, hola, batuketa batekin. Lehenago, trazatu behar dugu, lehenago, hasierako posizioa jarriko dugu, eta P puntutik nik trazatu nahi dut olako angulua. R lerroarekiko irurogeita mabost gradu osatzen ditun lerroa. Beraz, P puntuan trazatuko dut berrogeita bost gradukoa. Hau da, kontuz, hau ez da emaitza. Orain arte, hemen egin dut berrogeita bost graduko angelua. Orain hemen kokatu behar dut ondoan beste angelu bat. Zein, hoi marrekoa. Gogoratu, hemen, baditu dala, hoi mar gradu. Beraz, jarriko dut hemen ondoan, eta bien angeluen arteko batuketa egingo dut. Beraz, mugitzen dut kartaboia, B punturaino, eta hemen ja badaukat emaitza. Hau delako, berrogeita bostekoa, gehi, hogeita marrekoa. Hau da, irurogeita ma graduko, angelua, e puntutik. Oazer norain ikustea nola egiten dugun, ama bost, eh, gradukoa kasu hontan ez dugu batuketa erabiliko, erabiliko dugu kenketa. Gogoratu, angeluak positiboak dia ordulariaren horratzen kontra doazenean eta negatiboak dia ordulariaren orratzen alde doazenean. Beraz, pepuntutik amabos graduko angelua egiteko, egin behar duguna da, leno berrogeita bost gradukoa trazatu. Hau da, hasierako posizioan, ematen diot buelta eskuaira, eskuairari, hemen badaukat berrogeita bost gradukoa, leno trazatu dut, beraz ez du trazatu berriro, eta gogoratu hemen baditu dala hogeita mar gradukoa. Jartzen baldin badet hola, pendetza asko saltuago da. Hemen batuketa egin dut. Baina jartzen baldin badet beste alderuntz, kenketa egiten ari naiz. Jartzen ari naiz hogeita mar gradukoa, baina beste aldera kenketa egiten ari naiz. Beraz, orain, momentu hontan, jaisten dut pixka bat, lekua egiteko, asko sobeto lan egiteko, eta kokatzen dut angelu hori hogeita mar gradukoa, baina beste aldera, olaxe, eta ja trazatzen dut. Beraz, egin dudana da berrogeita bostekoa, azken hogeita marrekoa. Beraz, hemen geratzen dena, ama bosteko angelua da. Vale? Hau da dena, edo zen galdera, galdetu lasai. Vale?